путешествий, из которых мы привозим сувениры и воспоминания. И это уже считается классным э, experience'ом. Но а есть путешествия, из которых мы привозим новых себя. Вдвоем это, это не просто там э, вкусный какой-то тур, это не просто знакомство с самой классной колоритной частью национальной культуры кухни, да, потому что через кухню э, круче и приятнее всего узнать новую страну и народ. Это полное погружение в то, как живет человек в определенной местности впечатление, это целостная картинка, которую ты получаешь, когда приезжаешь вот на эти пять дней. Абсолютно невероятная комбинация цвета, запаха, вкуса, какого-то такого особенного воздуха, который ребята умеют генерить. Это настолько подпитывает, это настолько дает силу, энергию. Это просто абсолютно невероятное впечатление. просто бомба на все органы чувств. Вдвоєм кемп це про пристрасть е, один до одного, до гостей, які відвідують ці заходи і цю прекрасну подорож. про любов до країн Італії, України, Кіпру, Бельгії, Португалії, які будуть ще, ще, ще нові, які ми будемо всі разом пізнавати. Це про їжу, е, безумовно, про улюблену справу, пов'язану з їжею, е, про продукти, про місцеве населення, про людей, які віддаються своїй роботі і до яких ми приходимо в гості, е, відчуваючи себе як вдома. Це про Машу і про Андрія, які шукають для нас щось унікальне щось цікаве, щось таке, що ми не побачимо в традиційних подорожах, щось таке, з чим захочеться поділитися. Самое яркое впечатление – это в Андрії. что он настолько много всего видел в жизни, он так много путешествовал, и у него такой просто бездонный поток очень интересной информации, которой он готов поделиться, и он постоянно это делает. Все наши путешествия, все наши переезды сопровождаются вот этими рассказами, я просто слушаю, слушаю, не могу наслушаться, настолько это все классно. А Машуня, она такая э, творческая, и у нее такая вот сильная, добрая энергия, которая из нее исходит во все стороны. И вот видно, что то, что она делает, вот когда она для нас готовит, это настолько с такой любовью и вот благостью сделано, что вот просто слов не хватает. В целом проект – это неповторимый, оригинальный. Здесь чувствуется, что продуманная каждая нота с точки зрения ну, прекрасных организаторов. Чувствуешь себя как-то окруженный заботой, становится каким-то единым организмом, мы все как-то вместе вот существуем, такой вот прям красивый симбиоз. И нас направляют просто в идеальное русло. Я уверен, что я бы съездил еще раз. Это абсолютно уникальное путешествие, уникальный опыт после которого хочется куда-то бежать и что-то делать. И в Кипре смешалось абсолютно все. И солнце, и соленый воздух, и морщины людей, которые готовили для нас еду, ловили устриц, эм, встречали нас взглядом где-то на улицах, э, готовили для нас хлеб. просто магия. Магия, которая останавливает время и меняет ощущение пространства, наполняет и вдохновляет. Только положительные эмоции и э, действительно ощущение такого комфорта, равновесия и гармонии. Кэп дает мне веру в людей, в их потенциал и в их возможности. Прикольная штука, что мне нравится, что вот Андрей как человек, который уже очень много всего повидал, там где-то везде поездил, и как бы Маша, который очень много всего умеет, они просто дают тебе лучшее. Глубокое чувство благодарности ребятам. Фотографии супер, оформление такое хорошее. В общем, все очень-очень сильно понравилось. Надеюсь, до встречи в следующем кемпе. Если бы нужно было описать кемп одним словом или фразой, я бы сказала, что это любовь друг к другу, к кухне, к стране и к людям в целом. Это, скорее всего, единизм. Это пристрасть, безумовно, пристрасть. Самый лучший отдых. Explosion. фантастика. Продуманно, изысканно и познавательно.